はいそれでは参ります猛火歌舞伎金城天下ほっほっよーほっそうそうそうそうそう よっとるよっとるよっとるよっとるよっとるよってる来てみやまもんばのよう 皆さん改めましてこんにちはお隣栃木県からやってまいりました、えー、猛火歌舞伎でございます、えー、今日はですね、えー、この最高の天気そして、えこの暖かい陽気の中ですね、えこの桜川フェスティバルが開催されたこと誠におめでとうございます精一杯今日盛り上げていきますのでどうぞ皆さんお付き合いよろしく しょう笑顔咲いて花となりますよ汗見せるわもうかかぶきだよよっつるよよっつるよよっつるよよっつるよよっつるよよっつるよよっつるよ シンバもバンバもよ踊る鳴子両手によ踊るよ踊る ですね美味しい食べ物そして美味しい、えー、なんですかね、えー、観光名所とかねいっぱいたくさんございます、えー、今日はですね、えー、この桜川市をですね満喫して私たち、えー、真に帰りたいと思いますそして皆さん、えー、今日ですねよさこいだけではなくいろんな催し物ございます今日一日楽しんでいってくださいどうぞよろしくお願いしますありがとうございます ありがとうございましたはありがとうございましたありがとうございました農家歌舞伎でしたはい笑顔満点